फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे इनकी डीओ भी लिखी हुई है अब अगर शीट नंबर वन का डेटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर सेलेक्ट करते हुए मैं जाता हूं सीट नंबर टू पर तो ये देखिए सीट नंबर टू का डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है सीट नंबर थ्री का भी डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है सीट नंबर ये थ्री है ये बल्कि फोर था और ये फाइव का भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जा रहा है तो ये हो कैसे रहा है इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको शिफ्ट दबा करके सेलेक्ट कीजिएगा शिफ्ट के साथ जब आप इसको सिलेक्शन में लेंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा हर शीट का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से अब आप जब जाएंगे सीट नंबर टू पर तो देखेंगे सीट नंबर टू का डेटा सिलेक्टेड है सीट नंबर फोर का थ्री का फाइव का हर जगह का डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग